صرنا بعالم مزيف يلعن كفر المصانع صرنا بعالم مزيف يلعن كفر المصانع قول يا حمودة صرنا بعالم مزيف يا جبل ما يهزك ريح ما حدا انا يهزني يا جبل ما يهزك ريح يا جبل انا ما حدا هزني صرنا بعالم مزيف يلعن كفر المصانع صرنا بعالم مزيف يلعن كفر المصانع تسعة عشرة كوافئرة فتحان بنص الشارع تسعة عشرة كوافئرة فتحان بنص الشارع هلا هلا صرنا بعالم مزيف جمال البنت مخشوش هنا انا هام المصاري صفت انا التالي بعد ما كنت الاول صفت انا صرنا بعالم مو زيك جمال البنت مخشوش صرنا بعالم مو زيك جمال البنت مخشوش توت العين مبيض على راسي صرنا بعالم مو زيك جمال البنت مخشوش صرنا بعالم مو زيك جمال البنت انا ابو المصاري ضيعت انا الغالي بعد ما كنت صرنا بعالم مزيف جمال البنت مغشوش صرنا بعالم مزيف جمال البنت مغشوش كل يوم بدها كوافيرة تسقى العدسة ورموش بدغك واثاره تسقى العدسة مرموش كل يوم بدغك واثاره تسقى العدسة مرموش عز عزة وعزيزة جرهتين بهالجيزة أنا شفت الحليب وصرت إلى المونة لوزة هل تحدح يا حسن تحدح واعطيني باصة ولو تسمح دحدح يا محمد دحدح واعطيني بوسه ولو تسمح سوا سوا سوا انا لضم